Aduh, nggak tahu dah, bebas. Apa ya? Apa ya? kidding. I am the sih. Ini aja Ji yang yang itu Ji. Yang apa sih namanya? Eh, guys, Raina. Enggak, udah ada dua dua duelis. Oh iya. bisa ngajak semoknya bisa bisa Wah itu kan yang limit itu gara-gara gue yang menang yang kata jetnya jago. Si itu kan tidak apa. Ya, bukan, bukan yang. Oh, I can feel what this place Yang musuhnya. It's time. Udah, udah lama aja. Iya itu udah lama. Reload him. terlalu imut bukan cover going out here shadows traveling Well, banget maju anjir. Spike down, C. Need healing. Gua kenapa? Need healing. <laughs> Tripod gua ke sono, tele eh, teleport gua ke sono. Healing cok, buset dah. I have the spike. Need healing. 30 seconds left. Parang nggak dikasih healing anjing. Makasih. Healing gua anjing anjing ya. Gak di healing, Cok. 10 seconds left. Oh, satu, satu, satu mundur aja gitu. Need healing. Here. Iya. Dia healing anjing. Buset dah. Heal sage. Sage. One enemy remaining. Wah, um. Reloading. Bucket. Oh, gratis kok, pakai, pakai. Gua, gua. A few moments later. Reloading. Okay, landing there. Reloading. Reloaded. Enemy no charges. Shadows traveling. Enemy spotted. Reloading. Aduh, anjing anjing. Reloaded. Reloading. Waduh, waduh, Can't go there. Blinded. no, you don't. Plant this Hawk out. Blinded. Reloading. Ha! Got him. One enemy remaining. Reloading. gue yang mati gue mati lagi tadi ada tadi yang dibutain sama lu buta tuh udah mati oh, sama juga <laughs> ngapain maju aja blinded <laughs> yeah boy weh anjir weh mit, mit, mit, mit, mit, mit mid ji mid bangke tempat gua mati tuh A spike carrier is down spike down see seek them out found one Hawk Blind. Sumpah bangsat juga gua ke depan muka anjir. One enemy remaining. Ah. Right, right, right, right. Sorry, sorry. Oh, kalau sini mah udah well, <laughs> oh. gua paham. Paham. Reloaded. Oh. Go lah ayo Jan. Mas jalan, mas jalan. kalau Aim jalan. Itu ke atas sih. Angkat, angkat, angkat, angkat, angkat. segini segini, segini, segini. Segini, Jan. Segini. Ayo segitu ya. Itu pala itu. Hunt. Gua kadang-kadang ini Shadows traveling. and flash. Get it. Stealing sight. Treasure. Cover locate, going out. Locate A, locate A, locate A. Go ahead, go ahead, go ahead. Reloading. luwak, luwak, luwak. Reloaded. Satchel out. We were win race. Heaven. No! No! God, please, no! No! Stagin. Ada dua panik ya Allah. There. Panik. Kenapa bisa panik begitu? Enemy remaining. Mati. Ya. Dia mati. Dia Dia mati. Ah, mana? Oh, mana? Surrounded Satu by lagi Minha Familia. We spikes there. Wih, ini kill dua aja. no. <laughs> Hockey J. hockey ya Reloading. Give me up, please. Um. Damn. Full skill bro. Jangan sembok Jan. Who's next? Mau kemana? hey, ah. Good job. Caution here. on. Bangke, bangke. Shadows traveling. Wall raised. Wah, Jan. agak kagak nyampe sama lu ke atas. Iya. Blinded. Got it. Here. Cover going out. Someone's A. Surprise, One enemy remaining. Careful now. Wow. Kaget uh, sa I can't see your guys. fight. Clean slate. Let's leave whatever happens in the past. Help a girl out, would eh, you? Eh, hey, gue dong yang yang, yang boynya. Apa? Bobom. Gak gak. Jangan, jangan. Lo gue ulti iya. cowok ada ulti gue langsung bet langsung gue naruh semok dulu ah. iya. tapi Men. tapi fokus semua di mana nih cowok? jangan dah kau saja eh, eh. Nice. Time to hide. Shadows traveling. Here. Here. Barrier created. Hey. Eh. Next round, 4C. Okay, my friend. Aduh kelihatan anjir gue di situ gue lupa aja. Oh iya. Jiwa. Fire in the hole. One down. Enemy. One enemy remaining. Long. Bisa loh. Wah untung aja gua gak mati sih. <laughs> Jar jarang dipakai aja. Ya. Caution here. Cover going out. Hey. Gitu eh, gue pakai OP aja. Bisa aja. Di belakang, di belakang. Gak ada jet. Mana jet nggak ada. tadi, <laughs> kan? tadi dia mak, dia dia, dia mak yang ini tuh. tu masih Ulti, ulti yang Oh, mak mak ulti. Balik deh One enemy remaining raised. Nah, di mana, Jan? <laughs> Gua cek di B, di B. <laughs> Di B. Di B arah ke A. Sorry, Jet. <laughs> Kaget gua anjir. Pelan-pelan, jet. Kagak di gua. Gua baru baru win ah enggak ada nih, enggak ada. Gua, gua kata gua. Enggak ada feeling gua. Eh alah. dead. <laughs> Here comes the party. Pak ada musuhnya. Bisa lebih susah Our spike is down. Spike down mid. Seek the You are divided. Done one. Astra ya I have the spike. Paham. Reloading. Maju bang. Gue pakai OP cok. 30 seconds left. Reloading. Watch them run. Apa aja sih? Buang-buang aja tuh. Tahu nih gue goblok banget ya. Gak pasang, gak pasang. Kan gua. One enemy remaining. Here. Eden. Masih up. Quick break. Lili <laughs> yang My power does not fail. Ask for aid and you shall receive. Pakai suplemen gini aja. enak banget gue naik di laptop <laughs> beda beda beda di defense <laughs> laptop sama PC Oh, goblok banget sih ya mainnya anjir lah. Who's next? Enemy spotted B. Shadows traveling. killing you. Reloading. Reloading. Enemy spotted me. Weh, ini yang kiknya nembus nggak sih? Tembus tembok ya? On my mark. There. Plant the spike. Here. Plant the spike. Oh ya, gue yang ini. planted. Enemy defender spawn. Shadows traveling. Cover going out. Someone's Ah, Come on, let's go! Target down. Kayaknya AFK ada dua. Agak. Tadi tadi ada oh ya tuh. Jetnya AFK aja. Jetnya. Ya. Reloading. Thank you, guys. Ayo woi, ini siapa kayak kill gua? <laughs> Masih kenal aja. <laughs> let's go, mati dua. Enemy spotted B. Cover going out. Caution here. Pakai gua. Hulk out. Shadows traveling. Wall raid. Spot planted. Wah Allah. Stealing sight. go back him. One enemy remaining. kabur bodo amat gue kabur for you satchel out <laughs> bego reloading mau <laughs> ah aduh coba coba coba coloquei o pé dele. Let é. me show you how the boss does it. É, é aquele que eu coloquei o pé. Satchel out. Diz ele. Onde é B. Oh shit! Oh shit! GG, GG, GG, mama. Enemy spotted C. Pala bapak kau pecah deh. Shadows traveling. Enough. Someone see. One enemy Finish. remaining. Seek them out. Light planted. Flawless. Father. kayak dia kalau badan juga mati. Mm -mm. Eh, mid mid mid mid mid mid. Weh, sumpah lupa beli inian. Yo, Reload him. One dead. Hawk out! Wow, I'm getting Knocked him. Going up. Hawk out! Satchel out. That's three. gue nggak tahu ah, anjir gue kira itu yang yang ngomol sake temen kita hey I can feel it so much more switch Match sides <laughs> we win this battle we win this war let's do it Enggak, gua kira itu ta tadi sage yang ngol tuh sage kita anjir. kaget kaget ya kaget keren defenders win hari-hari kalau bikin konten tuh keren iya. hari-hari bikin konten keren ya mari gua mau mati atau udah udah lah masalahnya lagi lagi jadi, Tadi lagi. Oke, okay, see you next time.